<coughs> yaxshi chiqyaptimi ish qilib erkalab ketib qolmayapmizmi o'shanaqa paytda aka bunday bo'lsa aytib turinglar что да shunday yana bunday o'z yo'liga solasizlar yana bir oshcha gaplarni bunday qo'shilmasin sababi yurtdoshlarimiz xafa bo'lmasin bizdan avvalo ko'z tegmasin bizni studiyamiz ilohim ha bizni obunachilarimizga gapirib o'tadigan bo'lsak hammasi sog' salomat bo'lsin hammamiz mana shu yurtda insonimiz mana shu yurtda qanday allohim yaratgan bo'lsa shunday yashayapmiz umrlarimiz uzoq bo'lsin nimaki hammamiz yaxshi niyat qilgan bo'lsak niyatlarimiz yetishsin yaxshi kunlarimizda hammamiz to'y tomosha xursandchilikda har xil balo qazolardan xudoni o'zi saqlasin sog' bo'linglar do'stlarim meni nima deydi men ko'p qo'shiqni bilaman ko'p qo'shiqni bilmayman bilganimcha baholi qudrat avvalo meni o'zimni qo'shig'im yo'q ming marta aytdim birovlarni qo'shig'ini aytib mazza qilib o'tiraman avvalo san'atkorlarimizni boriga shukur xudoga shukur shuncha yurtimizda shuncha san'atkorlar borligiga men shunday xursand bo'lamanki menga qo'shiq tayyorda <laughs> ahvolimizni qarang o'g'riga o'xshaymizmi a deydiki albatta bitta tohir akami bitta qo'shig'ini aytib beraman kelib qoldi tohir akam mahkamov umrlari uzoq bo'lsin золотой inson biz ko'p insonlar hammalarini san'atkorlarni hurmat qilamiz mana tohir akam ham kirib keldi eshikdan deyapti yaxshi akram aka mana bu baliq ovchilarga baliq ovchilar olinyaptimi hozir kamerada ovchilarni o'ziga menga qarab tashuv, men yaxshi ovchilarga aytilgan qo'shiqmi ho'p bo'ladi yaxshi balg'ovchilarga alohida qo'shiq bu zapisimizda bor bu sharxonni balg'ovchilar ikki marta bo'lsa ham birinchi o'rinda oldik men ham borman u qatorda bir dona balg'ov ishlagan bo'lsam ham dediku bozorda buzilib qoldi aravam nima qilish bilmay o'yga tolaman xotin endi menga bunday qarama g'ashim kelsa balg'oviga ketib qolaman xotin endi menga bunday qarama g'ashim kelsa balg'oviga ketib qolaman va yomon bo'laman yomon bo'laman g'ashim kelsa balg'oviga ketib qolaman yomon bo'laman voy yomon bo'laman g'ashim kelsa balg'oviga ketib qolaman davay ekan mayli o'sha ozib ketgan qo'y ham seniki mayli o'sha ozib ketgan qo'y ham seniki bilib qo'ygin xotinjon qalmoqlar meniki yomon bolaman yomon bolaman g'ashim kelsa balog'iga ketib qolaman yomon bolaman yomon bolaman g'ashim kelsa balog'iga ketib qolaman hayot men baribir balog'ga ketib qolaman qachon uchar ekan o'sha samolyot men baribir balog'ga ketib qolaman voy yomon bolaman yomon bolaman g'ashim kelsa kaliforniya portni ham topolaman yomon bolaman yomon bolaman g'ashim kelsa balog'ga ketib qolaman dam olgani bormoqchi bo'ldim yig'ishtirib qo'ydim qalmoqlarimni dam olgani bemalol o'zim bormay deb ham yig'ishtirib oldim e o'rtoqlarimni yomon bolaman yomon bolaman g'ashim kelsa balovga ketib qolaman yomon bolaman voy yomon bolaman g'ashim kelsa balovga ketib qolaman balog'iga qiziqamizda balog'i haqida bitta narsa aytib bermoqchiman kelib qoldida yangi balg'ovchi manu bitta og'aynimiz rus rus og'aynimiz татарин такой nima balg'i ushlayveradi uniga chiqaveradi menga chiqmayaptida bir kun aytdim nima qilyapsan men yem tayyorlayman dedi nimalar qo'shiladi yemga shunaqa kepak u bu narsalarda aytadi a qoyil qoldiraman dedi uyga borib o'zimcha yemga короче kunjaraga qo'y qilib tuxum qo'shdim kunjara buyog'i unga ozgina konyak qo'shdim turish qo'shdim ko'tarilib ketadi endi hamturish hamma narsa короче nima u kelsa qo'shdim shu balalar xush ko'radi deb o'ylabmanda hamma men balig'iga muncha xamir tayyorlab borganman borgimcha xamir muncha bo'lib ketdi hamturish ham borda ichida drosh mana shunday bo'lib ketdi go'yo biri baliq ovlab olmasin deb o'zimcha qizg'anib yashirib yaqa buyoqqa <laughs> tashlab qo'ydim men baliq oldik menga keladi deb o'ylabmanda bir payt bitta baliq ko'zimni oldidan mana shunday ketsa bo'ladi e, hech kim baliq ushlolmadi shu ko'ldagi baliq qochib ketib qoldi yomon qarg'ishga qolgan mana shu insonlarni uzr so'rayman shulardan endi endi o'rganib oldik baliq ham yentaklashdi dedik chuvolchangdan boshqasi ish bermas ekan dedik sog' bo'linglar bular yana balg'ovchilar yomon bo'lganda <laughs> haqiqatdan hammaga qo'shib borib